A nossa pesquisa visa responder a seguinte pergunta. Como permitir que pessoas que têm dificuldade em lidar com tecnologia, como idosos, pessoas com deficiência visual, baixo letramento ou até mesmo analfabetas, possam utilizar os celulares modernos com autonomia e privacidade? Para que o uso de smartphone seja simples, nosso trabalho propõe um aplicativo para celulares que substitui a interface padrão do Android, nós chamamos esse aplicativo de assistente virtual e a forma como o usuário interage com ele de modelo de interação. Existem outras pesquisas na literatura que propõem soluções de inclusão para smartphones, mas a maioria delas apresenta orientações sem resultados práticos. Como nós queremos que o aplicativo reflita as necessidades do usuário, nós trazemos esse usuário para dentro do nosso processo de design. Esses momentos de construção junto com o usuário nós chamamos de oficinas participativas. A primeira oficina participativa reuniu 12 participantes, entre eles pessoas idosas e com deficiência visual, que compartilharam conosco as suas experiências, frustrações no uso de smartphones no dia a dia. Também entrevistamos outras 28 pessoas para construir um protótipo inicial, baseado num aplicativo já existente chamado CPQD Alcance. O CPQD Alcance foi criado para que pessoas com deficiência visual possam utilizar os celulares com tela sensível ao toque, mas também se mostrou útil para pessoas que têm dificuldade em lidar com tecnologia, como idosos. Nossa proposta de assistente virtual visa a utilização de métodos de computação cognitiva, síntese de reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural, para que a interação do usuário com o aplicativo seja a mais natural possível, se aproximando da forma como os seres humanos se comunicam. O protótipo inicial construído manteve os mesmos recursos do CPQD Alcance, mas adaptou o modelo de interação para que pessoas que enxergam também possam utilizá-lo. Esse protótipo foi disponibilizado para as mesmas 12 pessoas que participaram da primeira oficina participativa e após um mês foram convidadas para uma segunda oficina participativa. Os voluntários foram entrevistados e completaram algumas tarefas utilizando o aplicativo. Os resultados dessa oficina comprovaram que o modelo de interação usado no de Alcance pode sim ser adaptado para atender também pessoas que têm dificuldade em lidar com tecnologia. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento. O próximo passo é permitir que o usuário consiga utilizar esse aplicativo através de comandos de voz e depois permitir o diálogo inteligente entre sistema e usuário primeiros resultados dessa pesquisa já estão disponíveis na Play Store, através dos aplicativos CPQD Alcance Mais e CPQD Facilita.